novo convosco na segunda entrega de Amores Proibidos 2.0 en Cachatrónica Informa. Como se van desenvolvendo os acontecementos, Lois? Pois verás, hoy está que ferve. Xa se empezan a rumorear algúns nomes, como de Ana, Baldo ou mesmo Romero. Os chismorreos dos corredores. E mesmo a música de fondo de esa cachada, xa todo o mundo de Boiro e dos arredores sabe caler. Amores Proibidos 2.0 Ainda que a maioría dos personaxes ainda non están adxudicados a un ator ou actriz en concreto, non é así? Efectivamente, ainda se seguen traballando algúns aspectos da improvisación, pero agora o que se intenta é de como implementar técnicamente estes aspectos á función. A continuación, comunicamos con Laura Triñanes, que se atopa no centro para informarnos. Hoxe pois estamos eh, traballando aquí con rapaces na creación de, de redes sociais, na creación de perfis de cada personaxe, así como outros días estiven traballando personaxe máis desde o teatro e así. Hoxe pois imos traballar na personalidade virtual <laughs> que ten cada, cada un dos personaxes. Esa é a gran reto nesta ocasión, usar eses medios, que son os medios que eles habitualmente usan para comunicarse, para formular como se comunicarían, Romeo e Xurieta se vivisen en Boiro no 2012, que sería pois, pues, usando o Twenty, usando eh, as redes sociais, usando vídeos de Youtube, etc. Si se logra entre todos facer ese Frankenstein de medios e de mensaxes e de capas de redes superpostas e tal, eh, para contar a historia, pois pues ese é o gran reto, o gran experimento e, eh, e non o saberemos ata que o fagamos, pero eles parecen completamente dispostos e botados para diante. Romero! Está papelito, ¿eh? Entonces hay que ponerle. Estás el perfil de Shana. con canades. Con eh, el castellano mola. ¿Cómo es el castellano? Pero, qué ¿Gusta ese personaje? Sí, identifico bastante E tú eches que ensayáchelo moito ou foi máis fruto das improvisacións todo? Que va, todo foi todo improvisacións, tal, máis os, os comentos que teño do Callejo e tal, xa me foi salindo. A ver, eu fa outros tipos de teatro, pero este en especial é bastante diferente. Eh, eu penso que en todos os sentidos non encontro, non sei non che sei dicir cal é mellor ou cal é peor, pero hai moitísima diferencia e eu penso que divertímonos máis con eles. Isto é como unha carambola, nos axuda a potenciar o que é redenasa.tv, xenera proxectos escénicos dentro da, da propia web, usar as redes sociais para ver que pasa e investigar como se perfilan os personaxes, no? desde un escenario non físico e non existente, e logo a maiores que non estaba previsto ao principio de todo pois pues eso, jugando aquí con rapaces que tamén era outra carambola que era a última que faltaba que un pouco o tema de Romeo e Julieta ¿no? un tema unha historia que fala de adolescentes e entón era como que todo cadraba, non? Pois que ben parece que marcha a causa. A que sí? Bueno, lembrade que seguiredes tendo entrevistas, noticias, eh, opinións mesmo dos personaxes que participan en Amores Prohibidos 2.0. Pois esperamos vos para a semana. Ata entón. Chao.